Cuando no hace sol y llueve, cuando se esconde la ley, cuando la lluvia cae y hace falta, yo me quedo sin saber. el cielo y triste, pienso que la vida no existe. No quiero salir de la cama. Me enfado de nada, tengo ganas. Pero cuando hay sol, todo cambia en un momento. Oh. La felicidad te llega sabrosa. Oh. La vida es ya otra cosa es todo azul. Regresa de nuevo la la vida se vuelve más bella, nos llega nueva juventud, nos llega nueva juventud, nos llega nueva juventud. Cuando no hace sol y llueve, cuando se esconde la deriva, cuando la lluvia cae y hace falta, yo me quedo sin sal Cuando el cielo es gris triste, pienso que la vida no existe. No quiero salir de la cama. Me enfado de nada, tengo ganas. Pero cuando hay sol, todo cambia en un momento. La felicidad te llega sabrosa. La vida es ya otra cosa. Cuando el cielo es todo azul de nuevo la guía, La vida se vuelve más pesada llega nueva juventud. llega nueva juventud. Nos llega nueva juventud.